Oo ano nga, ang gaano ka ba? Oh! Mga nakahatid, saan daw pila? Eto. Haba. Oh. Gando sa dulo. Oh, sa dulo. Ayan, tignan ko ang gaano kahaba. <laughs> Tipin ko lang. Grabe, haba pala ng pila, no? Haba. Haba. mahaba yung pila sobra wawa mga tao Ay, nako. Grabe. Nag-offline sila kanina. Ah, nag-offline. 8 to 9. Oh. Ito, ah. Ah, ito pa rin yung mga oras ngayon. Ah, ganun. So, nag-abot-abot yung oras. Nag-abot-abot yung oras, kaya ganyan. Ano ha? Ano ah, hindi ko alam eh. Sila, eh. hindi ko nag-aabot-abot yung oras eh. Ano? Ano? Tingnan po ko. Dito ba? Dito ba? Ah, dito po kayo. Dito po kayo. Dito po kayo. Nanay, dito po kayo. Sa likod. Dito sa likod. Unat niyo po yung kamay niyo para magkakano tayo. Ayan o. Oh. Dito po, dito, dito. Ayan, dito po. Dito po kayo. Dito po. Dito po. Ayan, magkakalayo. Magkakalayo po kayo. Magkakalayo po.